pour un projet cinématographique sur le réel, je suis venu tourner chez vous, à Pizza Ghetto. Est-ce que hum, t'as pas le sentiment, dans cet endroit, que des fois il se passe en fait des petits films, des sortes de... C'est ce que je trouvais intéressant avec le, terme cinéma du réel et l'endroit qui est Pizza Ghetto, c'est qu'en fait, quand je suis venu chez vous, mm-hmm. la première fois, j'ai tout de suite vu quelque chose de très cinématographique. Tout de suite, des gens qui étaient des personnages, qui interagissaient avec vous comme des personnages et qui racontaient des petites histoires. Euh, toutes les personnes, tous les clients, c'est différent. C'est pas tous pareil. Il y a, africain, il y a arabe, il y a prostituée, il y a, a tout. Mhm. Parce que le magasin porte tout le monde il vient. Est Des fois même les polices, ils viennent, ils, ils courent derrière les noirs. Nous, on, est à côté, on, travaille à côté de la gare. Il y a toutes les personnes qui viennent. Il y a riches, il y a pauvres, il y a bien vieux, il y a sales, il y a tout le monde. Il y a différentes cultures, il y a différentes mentalités. Chaque personne, c'est différent. Hello Isma. Hello. Pizza, s'il te plaît. Pizza. Cookie une pizza Hello Suki Une pizza s'il te plaît. avec quoi euh, Des poivrons. oui. Euh, des champignons s'il te plaît. champignons. Quelques olives. D'accord. Puis je vais te prendre euh, des artichauts aussi s'il te plaît. Juste quelques-uns. Ça va ce soir Ouais, ça va. Ouais, c'est ça qui est fou, je trouve vraiment dans ce lieu, il y a vraiment cette, cette richesse. Et par exemple, quand tu prends un samedi mhm. à, minuit, tu mhm. t'as énormément de personnes. C'est toujours un peu le, le boxon, t'as plein de gens qui se rencontrent, t'as des gens qui sont en train de manger par terre, t'as d'autres qui se parlent, t'as des interactions qui se créent. Moi, plusieurs fois, j'ai rencontré euh, dans Pizza Ghetto des, des, des personnes qui au premier abord m'ont regardé un peu méchamment. Puis moi j'aurais dit ça va. Et là il est et d'un coup ça a cassé le truc et on a, on a créé une relation. Et ça je trouve très intéressant c'est que Les, particulièrement par exemple les samedis minuit comme ça, mhm. il y a vraiment une richesse sociale et des rencontres complètement folles. Ouais, samedi soir et vendredi soir aussi. Nous on avait beaucoup de clients. Vous avez beaucoup de clients. Beaucoup de clients et c'est pas même chaque jour, même chaque heure. Il y a différentes histoires. Ouais. Ouais plein de différents plein types. de différents types. Elle vient, elle profite, c'est le, le ビジャギャと